dhabtu dabamiin yacni dabamiin waxaa la dadka caafimaadka barta way maqleen dhici kartee waa dheecaan yaroo maskaxdaa laga soo daaya jirka meelo kalena waa laga soo daayaa laakiin intiisa badan maskaxdaasaa laga soo daayaa qofka markuu wax jeclaado ficila siday dhahaan alxubbu min awali nadra aragtida ugu horeysa ayaa qofku aragtidaa kicin karta qof codkiisa ah maqashaa kicin karta qof sawirkiisa ah aragtaa kicin karta qofkii markii maskaxdii qofkaan dadka kale waa kaaga socnaana maskaxda markay qofkan dadka kale ka soocato jaa waxaa la dirahayaa fariimaha waxaa loo dirahayaa meelihii dobomiinta laga soo daaynayo dobomiin markii la soo daayo qofku waxay dareensiinaysaa marka xoogaa yar farxad iyo wuxuu rabay inuu helay waxaa la dhahaa mukaafaha ama riwaad wuxuu rabay inuu helay ayuu qofku dareemaya dobomiintaas way dhib badan tahay waxyaabaha maaragtay dadka eh, mudminiinta ah ama adhigtadka ah dadka maaragtay mukhadaraadka qabatimoo kale ama balwadda qabatimoo kale markay waayaan see dareemayaan way raadinayaan karayvin wax la dhaha ku dhacayo jicir iyo dhul waxay rabaan see u helaan la-anna maskaxda waxay soo daynaysaa dobamiin badan waxay rataa marka dabamiintaas inay hesho waxay u baahneed saasoo kale qofkii wax jeclaaday markii maskaxdii la istimuleed maskaxdii la kiciyo dobamiin la soo daayo doobamintu waxay rabtaa inay hesho waxay u baahneed tusaale ahaan qofkii inay maqasho ama ay aragto ama ay la hadasho ay rabtaa haddee weyso wax badanaa lasoo sii daynaa qofkii tawaturaa ku dhacay stressaa ku dhacay waa walwalaa qofkii waa fikira maskaxdiisu dhan si kale noqone hadday heshona siday rabta waay qofka waa farxa markaasaa maanta dhan waxaa leedaha aragtidaada farxadaa ku dareemaa farxadda dambamiinta waay adi maaha dopamiintaa la soo daaya waxay samaynaysaa farxadda ku dareensiinaysa la hadalkaada nafisu ii yahay adhehe sababta waxaa waaye haddii qofka aadan la hadlin ewel ayadaa ku stress garaynayso way dhib badan tahay marka dopamiinta waa nooc min almukhadiraat waxyaabaha qofka ma aragtay dooriya ayay ka mid tahay dopamiintaas marka waxay samaysaa waxyaaba shaqooyin kaloo badanay samaysaa tusaale ahaan way soconee iyada waa neurotransmitter hormonna way tahay dheecaanna way tahay waxay tegaysaa sleep centerski meelihii maskaxda ee hagaysa hurdada markaasay shaqadoodii hoos u dhigaysaa qofku waa soo jeedaa ma arkino inay dhafrayaan dadka qaar habeenkii qofki soo jeed maba dareemaayo hurdadii haddii ama salaad uu man macnaha wax aqris uu fariisto maanta dha hurdo isla laakiin hadduu qofka kale la hadlaayo ama uu asagii ku mashquulsan yahay ma hurdaayo sababta waxaa waaye dobomiina shaqaynayso sidoo kale waxay samaysaa abitite centerki ama meeshii cuntada iyo baahida iyo laga maamulayo ay idan waxay ku samaynaysaa inhibisha hoose u dhigaysaa markaasaa qofkii cunto maba u baahanayaba baahiyaa qabanayso saa darteed ninkii gabiay muxuu yidhi sideen kuu iloobaa anigoo salaadaha u sahwiya daraadda haddana wuxuu yidhi sideen kuu iloobaa anoo soorta owga uga soomay gacalo cuntadii waa ka soomay asaga ma ka soominna daba ma ilaa soominays marka wuxuu marayaa marxalad marxalati dabamiin sidoo kale hurdada wuxuu yidhi sideen kuu iloobaa anoo seexan waayo saamaleylki qaayibay hurdaba ma leh adaan kaa fikirayaa macnaha wayna sheegaan waxaasoo dhan baaritaano lagu sameeyey waa oo ma aragta waxay ku fiiriyeen wax la dhaho functional m r i islaanaa baaraysa soddon sanaa waxay ahayd lof expert ten years helen fisher aa dhahaa kitaab ay ka qortay why we love marka soddon sanay dad inta soo waday wax ku xirtaa kana ku xirtaa way baartaa waxay weydiisaa su-aalay weydiisaa waxbay ka qortay sidoo kale dobumiintaas waxay sameyna waxay ma ka qayb qaadanay maskaxdu inay soo saarto dheecaan kale oo la yidhaahdo nor ebinafrin ama adrenalin maaragtay dadka caafimaadka dhigta aada bay u fahmayaan adrenalin shaqadiisa waxaa waaye wadnuhu aad iyo aad u garaaca haddii wax badan lasoo daayo dhididka tirada badan jarayska ma aragtay wadna garaaca qofku markuu qofka u jeclaaday arko dhidid ah ka soo daadanay ama wadnaha garaaca ama ma aragta waxaasoo dhan waxaa keenaysa noor adrenalin sidoo kale ma aragta noor adrenalinkaas marka dadku waxay u maleeyaan qofka in wadnaha laga jeclaanayo markaasay ku leey uxibuka min acmaaqi qalbi waxaa rabay qofka qofka inaad tiraahid uxibuka min acmaaqi muqi maskaxdeedaa kaa jeclaa qof aragta ku dhaha maskaxdeedaa kaa jeclaa ficila waxa shaqeynayana oo dabamiinta soo daynaya oo dareenkaas qofku inuu hesho ka qayb qaadanayana waa maskaxda waayo sidoo kale dobomintas waxay samaysaa dheecaan kale oo serotonin la dhaho serotonin oo maskaxda ay soo deysay hoos u dhigeen serotonin asaga dobominta wuxuu uga duwaya waa hormoon sacaada farxadda qofkii inuu fikiro ayuu ka qayb qaataa dadka maaragtay serotoninka ay ku yar yihiin cudur waxaa ku dhacaya dhaho obsessive obsession obsession waxaa waswaas maanta dhan inuu weyse qaata ma u maanta dhan weyse qaadanaa maanta dhan yacni inuu wax cunay ma u cuntadiiu maanta dhan cunaa waswaasaa ku dhacay dadka qaarna ma celin karaan af cariga waxaa lagu dhahaa marad alwaswaas alqahri obsessive compulsive disorder compulsive qofka isma oga laana serotoniinkaa ku yar maxay samaysaa dobomiin hadday badato marka qofkii tusaale ahaan qofkiibuu ku fikiray ama raadiye raadiyey dobomiintiibaa ku badatay hadday ku badato serotoni hoos bay u dhaceysa gabadhii marka maanta dha waswaas ama wiilkii maanta dha waa waswaasahay laana doobamintii waa lasoo daynooya arrin waarka u baahneedna mahelos saalahan gabadhan wiilka weysay ama ka tegiyey ama gabar kaluu ka raacay doobamintii maxas ma maqlayso waxay rabtaa uun waxay u baratay riwaadkii ee rabtaa qofkii marka waa fikira waa waswaasa waxa weeyaan fikirkiisi wixiisii dhan waa yaraanayaan hadhow hooyadii waxay leedahay gabarteedii jinniyaa iga haaya <laughs> gabartii ma haya maskaxdaa laga heystaa ama wiilka maalmaha waa iga xanuunsaya marka waxyaabahaasoo dhan waxaa la dhaha marxaladaas waxaa la dhaha marxalatu dobomin marxalad oo ma aragta run run ahna ma aha xaqiiqatan waa qasiiratu lmada shorty term waay waana marxalada koowaad waana marxalada la dhaho marxalad alxubi romancy mid kala dhaho waay oo kow uu ku bilaabanayo waay sidoo kale dobomintas waxyaabahay caanka ku taha waxaa ka mid a ah. dad badanna khalad badan ka sameeya waxay si indiractia u kicisaa maskaxda qaybta soo daysa ma aragtay hormooniska qaabilsan jinsiga saa darteed qofkii marka wuxuu rabaa al-itisaal al-jinsi qofkii kale inuu xiriir jinsiyadeed la sameeyo in directly dabamiintaasaa kicinayso dad badan marka inta hawadoodii raacaan ama ma aragtay maskaxdoodii celin waayaan khaladaad badanaa meeshaas uga dhacay oo waxyaabo badan hadhow aysan aysan filanaynin ayay geli doonaan marka ayada naftirkeeda waxaa waaya in oo maaragtay aada iyo aad looga looga tigtoonaado waay marxaladaasi waxaa la marxalatul injidaab waana marxalada kisooyinka jaceylka ah filimaanta gabayada jaceylka naloo sheego marxaladda la tiriyey waay waa marxaladda qays iyo leyl ay soo maraayeen markay kala tagaayeen waa marxaladda cilmi boodheri iyo hodan romeo iyo juliet cid kasta waa leedaha moogta laba qofoodo marka romeo iyo juliet iyo cantara iyo cable iyo yaa qays iyo leyla iyo kulli marxaladaasay maraayeen marxalad maaragta jacayl waa ma loo dhintaa iyo jacayl dhiig ma loo shubay iyo jacayl saa ma loo yeelay iyo marxaladaas waay marxalad dobomiin ilaa intee socotaa waxay dhahaan sideed bilood labaiyo toban bilood qaar waxay dhahaan sideed iyo toban bilood halaas ma dhaafay kadib marxalad kalaa bilaabanayso marxalatul iktishaaf aa dhahaa ewel marxalatu dobomiin maxay ahayd qofka waa kuu dhammaystirnaa meel ee la-eeg male xataa hadduu inta ka go yahay waxaa leedahay intaa ka fiirinina inta soo maray inta ka fiirinta way ka toosantah laanna qofkii ceebihiisii arki maysa sababtan waxaa waaye dabamiintaas waxay hoos u dhigaysaa sidoo kale maskaxda qaybta critical thinkingka lahayd ama tafkiirka toosan lahayd ee hoos u dhigay markaasaa qofkii dhan kuu dhamaystiran yahay waa mutakaamilo kuu yahay wax ma lagaaga sheegi karo marxaladdas waa iska dhammaanay markay dhammaato waxaa la tegaa marxalad aliktishaaf ama istikshaaf qofkii waxaada hore ku arkinaa ku arkee wejigiisi nuuc kaluu kula noqon dhaqamo kalaa ku arkee si kaluu u yaalaa waxaa leeda saa kuu malaynaya maba tihide dhaqamadaa maba laheene ewalba sia ah waa wahmi wa waxaa kuu sawirnaa khiyaali ah meehe saa ma ahayn qofkan sidan u ahaa saa darteed dadka qaar markay isguursadaan marxalati dobomin way dhammaatay maogta marxaladu iktishaafaa la yimid markaasaa lee markaa issoo soo jeclaaneyne iyo hadda isku mid ma tihid ficlan isku mid ma noqonayo waa caadi waa normal maaragtay qofka isku mid ma noqonaayo marxaladaas marka waa marxalad aad iyo aad u dhib badan sababta mataqaanaa laba mid ay keenaysaa qofka inuu ugu dulqaato oo qofkan uu ku qaato way dhammaanay marxaladaas ama qofka inuu la qabsan waayo dhaqamada uusa hore u arag dadka maaragtay hebel waxay dhahaa ma og tahay maalin baa dadka maaragtay ama waxa ka samiri waay ama suuraha iyo waxaas jila waa adiga kaalay filmaanta maa badsatay qofka markii rubroomaasi badsaday oo issii raacraaciyey oo qofkan boqolkiiba boqol u arkay hadhow ma la qabsan karo saa darteed wuxuu waa marxaladda maaragtay kala tagga iyo isdagaalidda ugu badan ee imaato waay marxaladdaa waa laga gudbaa iyadana waxaa imaanaysa marxalad la yidhaahdo marxalatu takayuf ama marxalatu tacaayush marxaladee dhahan waa qofkii inuu qofkii kale la qabsado oo uu la noolaado sidaada inaad ku qaato qofki sidiisii ilaa muucanka ka jeexnaado ama maskaxda la-aado